sini guys yang patut saya ingin tahu gitu kan Yaitu jersey Perak FC 2023 dilengkapi teknologi tinggi Ah ah ah ah oh my god kok bisa ya maksudnya teknologi tinggi itu bagaimana ini baju gitu guys ya baju ya kan nah, kaos kaos jersey gitu kan untuk sepak bola ini ada teknologi tingginya gunanya untuk apa gitu teknologi apakah pemain-pemain istilahnya di internasional juga menggunakan baju berteknologi tinggi apakah manfaat atau apakah kegunaannya? Apakah ada istilahnya mungkin komentator lebih lebih mudah menemukan untuk mengenal nama-namanya atau kamera dan lain sebagainya? Saya kurang tahu ya. Nah, maka dari sini kita akan menonton bagaimana istilahnya kecanggihan daripada teknologi tinggi ini yang ada di jersey Pera FC guys. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum dan Oke, okay, sebelumnya ini daripada Sorak Media guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di deskripsi skripsi ya. Jom kita layan videonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surah Bidia bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tepatan. Fuh. Rasa macam dah lama aku tak sembang pasal Perak kan. Ah, sejak-sejak dia orang terhumban ke Liga Premier pada musim lepas. Lepas tu orang hampir-hampir jugalah terkubur diulang tahun ke-100 dia orang. Nasib baik ada anak jati yang selamatkan Perak FC ni. Lepas tu, Liga Malaysia di restructuring untuk musim 2023 ni ah, dapatlah Perak FC ni peluang untuk bermain di Liga yang tertinggi, Liga Super. Untuk video kali ni aku nak sembang pasal JC Perak FC untuk musim 2023 ni sebab ada satu benda yang bagi aku memang bijak betul lah diorang buat. Benda apa tu? Ha, kejap lagi aku cerita. Lagi satu aku nak mention juga ha, untuk musim 2023 ni Perak FC nampak proaktif betul. Ha, cepat betul diorang buat kerja kali kali ni. Ah. Musim 2023 ni Perak FC merupakan kelab per Okey, pelancaran jersey baru musim 2. Pertama yang launch jersey diorang. Diorang still continue lagi pakai jersey brand Citah. Korang jangan tak tahu, ah brand Citah ni brand local. Brand daripada Malaysia tau. Aha. Oh. Nampak macam international punya brand kan? Yelah, saya kira brand-brand ni selainnya dari luar lah seperti itu. Tapi Citah, Citah tu biasa uh, tak, tak faham jugalah. Mungkin baru dengar atau gimana tapi dengan nama seperti itu dengan logo seperti itu kelihatan dari luar negeri gitu tapi ternyata ini produk tempatan guys wow amazing ya eh, untuk musim 2023 kali ini Perak FC ada 6 set jersey banyak banget ya ada enam ya. Si Dengan setiap satunya menggunakan base warna yang berbeza. Jersey warna kuning merupakan home jersey Perak FC. Ah, standard ah. ah warna jersey sama dengan warna bendera negeri Perak. Okay. Takkan orang nak guna warna merah putih pula. Ah, itu warna bendera negeri lain. Dan standard juga ah warna kuning ni melambangkan kesetiaan kepada negeri dan raja. Untuk set hitam merupakan jersey away, warna putih pula third jersey, hijau, biru dan dan pink untuk Jesse pre-match dan training Jesse. Kalau okay. ikutkan media release diorang, design Jesse home dan third Jesse Perak FC untuk musim 2023 ni diinspirasikan daripada 12 daerah di Perak. Oh oke okay. jersey home Perak FC 2023 menggunakan 12 daerah di Perak. Oh, oke okay. dan ia melambangkan perpaduan dalam kalangan rakyat Perak. Oh macam tuh ada artinya guys ya. Selain itu makna desain ini juga melambangkan perpaduan dalam kalangan rakyat Perak keterangkuman dan kebanggaan negeri rakyatnya. Kalau korang tengok betul-betul ada details 12 daerah negeri Perak dekat JC ni. Design JC away pula uh, diinspirasikan daripada gunung tertinggi dekat Perak iaitu Gunung Korbu. Kalau based okay. on media release diorang ni, uh, diorang cakap design JC ni mewakili visi dan misi kelab bola sepak bahawa satu hari nanti dia orang akan kembali ke puncak tertinggi sekali lagi sama seperti macam dulu-dulu. Wow. Makna design apa semua tu ah standard lah. Kau boleh je nak design apa pun. Ah, lepas tu nanti kau bubuh je lah apa makna design kau tu. Tapi ada satu benda ni yang bagi aku memang bijak ah Pera FC buat. Orang Ipoh cakap memang brilliant. Benda brilliant. simple je. Letak link QR code je dekat JC orang. Tapi tujuan dia tu yang bijak. Ah, tujuannya adalah untuk register nama bersama owner Jesse. Wow, jadi ada barcode-nya guys untuk orang yang misalnya beli gitu kan, pemiliknya bisa ngasih nama gitu. Wow, keren banget. Berarti ini teknologi tingginya ini guys ya. Uh, apakah tidak ada di istilahnya kaos-kaos yang lain? Apakah hanya di Perak ini aja F FC Perak ya? ini keren banget asli guys cuman curious aja sih sebenarnya cuman sekarang itu kiris keris kalau di, di Indonesia <laughs> sekarang keris guys bacanya ya. Jadi itu oh my god. Sebuah hal yang udah umum gitu, tapi di sini untuk keren. ownership claim. So kiranya lepas fans beli JC Perak FC ni, orang boleh scan QR code dan akan dilinkkan untuk isi form maklumat peribadi macam nama, nombor telefon, email wow, semua. Data-data ni semua akan disimpan oleh Perak FC. So lepas ni siapa-siapa yang scan balik QR code akan dapat tahu lah siapa owner sebenar JC tu. Oh bener guys, canggih betul ya. Jadi jadi kalau kita beli nih kita uh, udah-udah istilahnya beli bekas gitu kan. Wah pengen tahu nih punya siapa ya dulunya seperti itu. Nah itu bisa kelihatan guys. Wow keren banget sih asli. Wih kalau bekas-bekasnya artis gitu pasti mahal gitu kan nantinya bener gak sih? function ni ada dekat JC original je. Ha, kalau ha. korang scan QR code dekat JC Ciplak, ha, memang tak ada link apa-apa lah. Ha. Takut dia link ke website yang bukan-bukan. Ah ha, betul. Aku tak sure lah. Kalau ada kelab bola sepak dekat luar sana yang ada juga function macam ni. Tapi bagi aku, apa yang Perak FC buat ni memang bijak betul lah. Wow, Benda kan. ni memang bagus untuk kita mengatasi masalah JC Ciplak ni. JC Cetak Rompak dan menggalakkan lah fans untuk beli JC yang original. Benar sih guys ya. Kalau istilahnya kita pakai original itu enak banget dipakai guys. Tapi kalau istilahnya yang KW kalau di Indonesia ngatain ya KW jersey jersey KW itu bakalan uh, gak enak dipakai dan panas gitu. So lagi ramai yang ada inisiatif untuk support club. Selain tu Perak FC pun boleh ada database fans ah kalau orang nak buat promotion ah, ke betul, nak buat marketing apa-apa ke ah, senang ah nak inform nak blast dekat fans diorang. Betul Bagi aku benda baik macam ni memang patutlah di apply oleh semua Keren. club yang ada dekat dekat Malaysia ni. Bab ah. harga pula ah, bagi aku memang berpatutan lah. Untuk fans issue, harga dia bawah 100 je which is RM79. Eh murahnya RM79. Ya. Yeah. Player issue pula ah, hanya RM159. Eh murah ya guys ya. Kalau wang sini sekitar 300 ribuan aja ya. Oke termasuk murah lah. Ini kan original gitu kan yang bukan ciplakan gitu atau atau bisa dikatakan bukan KW gitu kan. Malaysia. Ha ini ya kelebihan kalau pakai brand lokal. Bab harga boleh kautin. Murah, tak betul. bagi harga yang sikit darah sangat. Aku rasa fans Perak memang wajib ah dapatkan JC original Perak FC untuk musim 2023 keren, keren. ni. Ah siapa-siapa yang dah dapatkan tu cuba sembang sikit, cerita sikit, review Aha. sikit lah. Okey ke tak JC baru ni? Betul. Apa tu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Berarti teknologi tinggi ya, teknologi tinggi secanggih apa ya? Ternyata canggih juga ya kan. Istilahnya kaos gitu, tapi bisa mengetahui pemiliknya siapa, pemilik pertamanya gitu. Kayak kayak mobil ataupun kereta itu kan tangan pertamanya siapa, ada STNK-nya, ada surat-suratnya gitu kan. Nah, di sini ini baju aja jersey FC Perak ini juga kayak gitu. Oke, okay, kita akan melihat komentar-komentar besar di sini guys. Selamat maju jaya skuad Pera FC ya. Syukur ada syarikat yang sanggup bela pasukan ini. Oke. Okay. Sebagai anak kelahiran negeri Johor dari ibu bapak kelahiran negeri Perak, saya doakan mudah-mudahan Pera FC kembali seperti zaman kendalian mendiang Wegang. Oke. Okay. Saya dah dapatkan satu semasa perlawanan persahabatan Perak FC dan Penang FC di stadion minggu lepas edisi Fun Issue. Ah, kain sedap. Weh, ni ni ni dia komen ni, dia komen ni. Ah, kain sedap, selesa pakai, sangat berpuas hati dengan kualiti ya. Okey. Sangat-sangat berbaloi dengan harga yang cuma 79 untuk fan Isus. Ah, tahniah Cita kerana berjaya menghasilkan jersey yang berkualiti. Ah, moga Per FC terus maju jaya dan sukses. Dan terima kasih XOX karena telah menyelamatkan sebuah pasukan bola sepak yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Perak. Darul Ridzwan lebih 100 eh, tahun lamanya Wow keren sih keren banget guys Ayo orang Perak kita berikan sokongan padu untuk Perak FC ya kan Buat orang-orang Perak ya guys Belilah istilahnya untuk mensupport ya kan Pasukan eh, bola ataupun klub Perak FC gitu kan Terbaik memang bijak inovasi ini Orang Perak patuk beli jersey ini Ini salah satu cara untuk support pasukan bola sepak anda ya kan Murah kok Ayah aku orang Gerik Perak, mak aku orang Baling Kedah. So aku ada dua kelab pilihan kat Liga Super. Tapi Pilihan utama jatuh ke Kedah sebab aku lahir dan membesar di Kedah. Aku pun kolektor jersey sampai sekarang tak pernah melintas nak kolek jersey Perak. Ah pelik juga jersey player isu Perak 159 ringgit. Ah, ha, jersey player isu Kedah pula 130. Ha, Kedah pakai brand internasional Lotto Court. Hmm, yeah. <laughs> Terserah orang-orang eh, kan pendapat eh, kan nah di situ ha, sebab ada mungkin uh, teknologinya itulah kan beda lah kan tak semua ada kan aku harap fans perak kat luar sana belilah jersey yang ori kita sama build up balik tim perak betul sedikit sebanyak boleh juga support fan team perak kalau beli jersey ori betul lah betul betul banget guys jangan istilahnya beli yang KW ya belilah yang original sebab apa di situ juga kita akan membantu ya klub perak itu sendiri ya kan uh, klub sepak bola yang kita sayang sayangi ya kan yang kita fans banget gitu kan kebetulan istilahnya kalau masalah bola itu saya kurang-kurang informasinya seperti itu ya teman-teman karena kalau pertandingan mungkin kita nonton tapi kalau istilahnya menghafal nama-namanya dan lain sebagainya itu kurang <laughs> saya guys Mungkin pemain-pemain yang viral baru saya tahu gitu kan. Oke itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman yang sudah request di Instagram ya. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan.